туз кислотасынын калийдин перманганаты менен болгон реакциясы колбага калийдин перманганатын салабыз тамчылатма түтүк аркылуу коюуланган туз кислотасын куябыз акырындан тамчылатып туз кислотасын калийдин перманганатына куюп турабыз бул реакцияда хлордон башка дагы калийдин хлориди марганецтин хлорид жана суу пайда болот